我低着头，背着手，到老去的地方走一走。夜深的如今都没有，一个人醉在梦里头。我一个人，一杯酒，让想念在脑海里翻涌，回想橘色的午怎样的？ 好想见你，好想和你沉浸在午后。我还想见你，还想找你，却没有理由。我好想恨你，好想忘你，却无从下手。我还想问。 之所以怀念难忘的孤独，它已经厌倦了情绪，在恍然发现之前，静静走来。我好想见你，好想和你沉浸在我，我还想见你。 渴望你，却无从下手。我还想挣脱，还想折磨。